Di DPPV Nimas bagi meninjau proses pemberian vaksin di DPPV tersebut yang merupakan antara PPV terbesar di Sarawak. Menariknya, menurut Naib Chancellor Unimas Profesor Datuk Dr. Kadim Suaidi, PPV Unimas diuruskan oleh warga universiti sendiri yang terdiri daripada 150 pegawai perubatan dan 140 pegawai bukan perubatan untuk membantu dalam pengurusan pendaftaran, pemantauan dan sebagainya.